Tengo cuatro secciones, ya tiene cinco años. Bien. Felicidades. Bien, felicidades. Y no os olvidéis de ver No, sí, tenéis que ver más vídeos nuestros. Nosotros iremos de vacaciones, pero vosotros tenéis que hacer más vídeos. Bueno, verlos. Sí. <laughs> bueno, si queréis hacerlo, y enviar vídeo de respuesta también podéis hacerlo. <laughs> bueno. Ahora nos vemos. Vale, venga, adiós.